Okay, hari ni kita ada uh, ini dia. ular daun, ular lidi hijau ataupun ular pucuk ataupun nama sebut dia tulah Rasina Okey, dekat Malaysia ular ni selalu jumpa pun ok orang cakap common species lah uh, ular ni tidak berbisa dan juga tidak berbahaya kepada manusia bukan tidak berbisa lah uh, ah, Mike Venom juga iaitu ular bertaring belakang jenis Opistoglypus. Ya. Yeah. Taring jenis Opistoglypus iaitu taring pada belakang rahang dia lah. Ular ini memangsa cicak, katak dan lain-lain. Ha. Kalau saya selalu jumpa ular ni okey. Lawa tak lawa cintaan Tuhan. Masya-Allah. Ha, Mantap semua. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat Belajar ini ni saya ada satu jenis ular Okey, ini ular ni Okey, kau tengok dulu eh Okey, nama ular ni adalah mangrove snake Ataupun ular tio Ataupun ular punti Selalunya orang jumpa ular ni dekat kawasan bakau ataupun kawasan sungai Nama sendiri ular ni adalah Boyga melanota dan ular ni ramai orang awam keliru dengan katam tebu okay. sebab apa saya cakap dia orang banyak keliru dia orang tengok pada belang kuning ni sebab katam tebu berbelang kuning biasanya untuk kata tebu berbelang kuning nama dia bunga rusfas jatuh cara bezakannya mudah okay. untuk kata tebu belang kuningnya agak tebal dan untuk ular punti belang dia seperti dalam video ni okay. Ular bunti ini berbisa tetapi bisanya hanya untuk makanannya sahaja. Pada manusia hanya ada efek demam, bengkak dan juga gatal-gatal dan lain-lain lah.